Kapasiteten til en buffer sier noe om hvor mye han tåler av tilsetning av sterk syre eller sterk base. Eh, denne kapasiteten eh, begrenser seg da innenfor bufferområdet, som vi kan skrive opp. Og bufferområdet det er det pH-området som ligger innenfor pKa pluss minus 1. I denne oppgaven så har vi en bufferløsning med volum 400 ml som inneholder 0,56 mol eddiksyre og 0,45 mol acetat. Og det første spørsmålet er om denne tåler mest tilsetning av syre eller base. Det kan vi finne ut på to måter. Enten så kan vi regne ut pH-en i bufferen og se om denne ligger over eller under pKa. Eller vi kan bare se på mengden vi har av syrekomponenten og basekomponenten. Og I den oppgaven ser vi at vi har mer av syren enn vi har av basen, og dermed så vil denne bufferen tåle mest tilsetning av base. Det er flere syremolekyler som kan reagere enn vi har basemolekyler som kan reagere. Så denne tåler altså mest base. Og så skal vi finne kapasiteten ved tilsetning av sterk syre. Kapasiteten oppgis i mol per liter. Her har vi ikke oppgitt konsentrasjonen av syren, og vi må bare se på stoffmengden av de komponentene vi har. Når vi tilsetter en sterk syre, så vil denne reagere med basekomponenten etter følgende reaksjonsligning. Vi får dannet eddiksyremolekyler eller syrekomponenten som er. Når vi når enden av bufferområdet og sprenger bufferen, så har vi et forhold på 10 eh, til 1 mellom syrekomponenten og basekomponenten. Så når vi har 10 ganger så mye av syren som vi har av basen, så er syren sprengt. Dette gjelder altså ved tilsetning av syre. Og dette er det vi nå bruker som utgangspunkt for beregningen vår. Vi ser at i dette uttrykket står det konsentrasjon, men vi kommer nå til å regne med stoffmengde, siden dette skjer i det samme volumet. Dersom du får oppgitt konsentrasjonen av det du tilsetter, så må du ta hensyn til dette. Eh, vi begynner med 0,56 mol syre. Og så, etter hvert som basekomponenten reagerer med den syren som blir tilsatt, så får vi dannet mer. Nå får vi dannet x mol ekstra. Og dette skal nå være lik eh, det vi har av basen, så vi begynner med 0,45 mol. Og så trekker vi fra x, for denne reagerer jo og blir brukt Eh, brukt opp i dette tilfellet. Da kan jeg enten putte dette inn i en kalkulator, eller kan regne det ut som en eh, ligning for hånd. Og siden jeg ikke har den andre kalkulatoren fremme nå, så tar jeg det for hånd. så rydder jeg litt opp. Og så må jeg regne det ut. Da får jeg 4,5 minus 0,56, og det må jeg dele på 11. Så runder jeg av. Denne forteller meg nå at jeg kan tilsette 0,36 mol av en sterk syre. Men syrekapasiteten den er oppgitt per liter. Denne bufferen er bare 400 ml, så da må jeg eh, ordne det òg. Da tar jeg 0,36 mol som jeg kunne tilsette. Og så deler jeg det på volumet, men da gjort om til liter. kopierer med meg det tallet. da får jeg 0,90. Og her er da svaret vårt. Vi kan tilsette 0,90 mol per liter av en sterk syre.